欢迎来到我们的课后语法练习。我们来看第一个部分的练习。第一个部分的练习是将句子改为是非问句。我们来看第一个问题。那家餐厅很有名。那家餐厅很有名。答案是。 那家餐厅很有名吗？还是是不是那家餐厅很有名？我们来看第二个问题。第二个问题，他们点爱吃的菜。他们点爱吃的菜。答案是，他们点爱吃的菜吗？ 还是是不是他们点爱吃的菜？我们来看第三个问题：你们又见面了？你们又见面了？答案是：你们又见面了吗？还是是不是你们又见面了？ 我们来看第四个问题。第四个问题：海鲜很新鲜，海鲜很新鲜。答案是：海鲜很新鲜吗？还是是不是海鲜很新鲜？接下来，我们来看第二部分的练习。 第二部分的练习是将句子改为否定句。我们来看第一题，第一题是大巴爱吃饭，大巴爱吃饭，答案是大巴不爱吃饭，大巴不爱吃饭。我们来看第二个问题，这里。 价钱很合理，这里价钱很合理。答案是这里价钱很不合理，这里价钱很不合理。我们来看第三个问题，你们会看菜单？你们会看菜单？ 你们不会看菜单，你们不会看菜单。我们来看第四个问题：功课太难，功课太难。答案是：功课不太难，功课不太难。 我们来看第三部分的练习。第三部分的练习，请将句子改为否定疑问句。我们来看第一个问题吧。第一个问题是：你会用中文点餐？你会用中文点餐？答案是。 你不会用中文点餐吗？你不会用中文点餐吗？我们来看第二个问题。这里很干净。这里很干净。答案是：这里很不干净吗？ 这里很不干净吗？接下来第三个问题，他现在要点餐了。他现在要点餐了。答案是他现在不要点餐了吗？他现在不要点餐了吗？ 我们来看第四个问题，我们又见面了，我们又见面了。答案是我们又不见面了吗？我们又不见面了吗？如果你们喜欢我们的教学影片， 欢迎你们帮我们分享、按赞还是订阅，那我们就下一课见喽，拜拜。